え今日はウルトラリフトをおすすめされたのでウルトラリフトをやりますタアタリフประมาณนี้ 前回トンロー店であったのはマデコラーゲンと吹き出物が気になるのでお医者さんにおすすめされましたで今ウルトラリフトが終わってすごく顔が軽くなった気がしますそして明るくなった気もしますすごく気持ちがいいです名前は日田純喜と申します、えー、タイでモデルをやってましてタイに住んでいます